Mutacións urbanas visibilizando invisible es un proyecto que se basa en la democratización de arte contemporánea, los procesos de creación, apostando por crear, eh, experimentar, eh, achegando estas técnicas y disciplinas a toda ciudadanía basándose en la inclusión social. Pensamos que nestes tempos convulsos a arte é un medio moi útil para, para entendernos e esa é unha liña de traballo desde STH que, que nos gusta desenvolver e que nesta ocasión realizamos en colaboración co Concello de Santiago e a Deputación de Coruña. É unha iniciativa que naceu no 2016 cunha primeira, primeira edición máis breve de cinco laboratorios e este ano pues, pois, ampliamos a seis entre Santiago de Compostela e o Concello de Teo para intentar eh, achegar a nosa forma de traballar e de vivir a distintos colectivos da, da cidade. traballamos eh, ao mesmo nivel distintos artistas experimentados e distintas asociacións eh, de Santiago de Compostela e do Concello de Teo e colectivos eh, para crear conxuntamente e trasladar á cidadanía e á cidade pois, os seus soños, desexos, ilusións, eh, queixas, eh, necesidades. Música persoas que non os públicos, as persoas están desexosas de crear e de participar activamente, non simplemente recibir eh, recibir información, consumo e, e demais. Eh, a cultura é un dereito, eh, é maravilloso ver como, como se disfruta creando en colectivo e como eh, de todo este traballo se xerarán proxectos hoxe, pero tamén, tamén a posteriori.